Vy stojíte nahoře a já dole v podzemí, u Česlovny. To je první fáze naší mechanicko-biologické čistírny. Tato metoda čištění využívá přirozené samočistící schopnosti vody. Jen musíme trochu pomoct, tedy celý proces trochu zurychlit a zintenzivnit. A tady vidíte tu mechanickou část, kdy česle zachycují vše pevné, co se vznáší ve vodě nebo pluje po hladině. Musí to být ale větší než 3 mm. Menší částečky projdou dál kromě štěrku a písku spláchnutých při deštích do kanalizace, které se zachytávají v jiné části mechanického přečištění, jsou toto takzvané schrapky. Naprostá většina odpadu, který se v přetékající vodě nachází, by se v kanalizaci vůbec neměla objevit. Skutečnost je však taková, že lidé, bohužel, házejí do kanalizace všechno možné. Denně se zde na nové vodní lince ústřední čistírny z odpadní vody odstraní více než 3 tuny schrapků a téměř 1,5 tuny štěrku a písku. Nicméně polovina veškerého odpadu je... Podívejte se sami. Rajčátko, paprika a nějaká mandarinka. A pokud by vás napadlo, jestli se tady náhodou nenašli klíče, které vám spadly do kanálu, no, asi tu budou, ale hledat je nikdo nechce radši si klíče hlídejte. Ještě než se podíváme na biologickou část naší čistírny, vysvětlíme, proč tady nic nesmrdí. Cítíte něco tam nahoře? Ne. Ani tady dole nic nepáchne. A viděli jsme, že je z čeho. Je to díky moderní technologii zvané dezodorizace, kdy je vzduch ze všech prostorů mechanického přečištění odsáván a přes náplň v těchto obrovských černých válcích je zbaven molekul sloučenin, které vnímáme jako zápach. Místo ocátého vzduchu je do zakrytých prostor nasáván vzduch zvenčí. Vzduch z dalších prostor je čištěn průchodem přes biologické filtry, které také na povrchu nemůžete vidět. Ale vidíte takové domečky, kterými je posázen povrch zelené střechy. Ty slouží buď nasávání vzduchu, nebo k vyfoukávání vzduchu vyčištěného. Kvalita vzduchu se pravidelně monitoruje specializovanou laboratoří s výbornými výsledky. Zkuste senzorický subjektivní test i vy. Nasajte vzduch nosem. Cítíte nějaké pachy? Jestli jo, tak rozhodně nejdou o 30 síl.